jak ułożyć relacje z pracownikami? Mam być ich kumplem, a może ich mistrzem, bosem? <laughs> Ważne pytanie. Odpowiedź dzisiaj. Jednymiotowy fruga, zapraszam. Czy warto być kumplem, czy warto mieć egalitarne stosunki ze swoimi podwładnymi, czy warto być takim, takim znajomkiem z pracy? No to są dobre relacje w przypadkach sąsiedzkich, w klubach towarzyskich, ale nie w biznesie. W biznesie jest struktura, osoba wyżej w strukturze ma większą odpowiedzialność, większe doświadczenie, więcej niesie na swoich barkach. I tego też często pracownicy oczekują. Zatem rekomenduję relację, która sprawdza się od setek, od tysięcy lat. Relacja mistrz-uczeń. Doszedłeś tam, gdzie jesteś, dużo wiesz. Pracownicy oczekują od Ciebie, że będziesz ich uczył, że będą szli Twoim tropem. I tak też buduj te, tak też buduj te relacje. Czyli unikaj kumpelstwa. Z serdecznością, z przyjaźnią, ale jednak jako mistrz podchodź do swoich podwładnych. Ta relacja przyciągnie od Twojej pracy pracowników, którzy będą chętni do tego, żeby się uczyć, żeby się rozwijać. Stworzysz dużo lepszy zespół w taki sposób, w relacji mistrz-uczeń, niż w relacji kumpelskiej.